टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस बारह की विजेता दीपिका कक्कड़ का सपना बिग बॉस शो जीतने का पूरा हो गया है कई लोगों ने विजेता के रूप में दीपिका को सपोर्ट किया तो कईयों को लगता था कि दीपिका नहीं बल्कि श्रीशांत को बिग बॉस बारह का विजेता होना चाहिए दीपिका के शो जीतने के बाद ही श्रीशांत के फैंस काफी गुस्से में हैं और दीपिका को काफी ट्रोल भी कर रहे हैं ये बातें तो तब आगे बढ़ी जब एक फैन ने दीपिका को तेजाब हमले की धमकी दी